свободны от проблем, взволнованы арбатской суетой, мешавшись многоликою толпой, я шел вдоль старых добрых стен, рядил арбат одни земных чудес, от выставленных здесь экспресс-красот, давил фотограф на глаз. свободны от проблем. Взволнованы арбатской суетой, Мешавшись многоликою толпой, Я шел вдоль старых добрых стен. Рябил Арбат от неземных чудес, От выставленных здесь экспресс-красот. Давил фотограф важно на хвостом, Кивая на фанерный мерцелес подранный, заляпанный забор. Под ним поэт стихи читает, ему кто внемлет, кто жует, бубнит, плюет и кает, но не смущаем громогласный взор. Где же взять мне слова нежные, великие, про тебя, мой Арбат, про тебя, Москва, а судьбы моя религия, Король легенда Арбат, старый наш Арбат. Дымит шашлычной копотью мангал, И очередь голодная галдит, Печатные изделия свои Развешивает умный неформал, и как может бородатый дед Крамней назначит цену за голам, Вот постарался, нет и бомж, поэт и был вознагражден его талант. Детству просто сам слегка пунцов, Или наметан цепкий глаз других. Ко мне с картежной книжечкой ногих Подсказывало несколько часов. Где же взять мне слова, не жгре великие, Родиля мой Арбат, родиля Москва, от Булат вы, Булат вы, моя религия, Легенда Арбат, старый наш Арбат. Близится финал, и надо дать Последний заключительный аккорд Опять тот продырявленный забор Теперь под ним черед рок-группы «Рай» Рокует группа за прогресс страны За мир и тишину на всей земле Поддерживает группу и в Кремле И жители Арбатской стороны Последний выступал лохматый бар об Афгане что-то спеть. Но ну, хватит, я сказал тебе, краснеть и выпустил из микрофона. пар. Где ты взять мне слова нежные, великие? Про тебя мой Арбат, про тебя Москва. Ах, Булат, вы, Булат, вы моя религия. Легенда Арбат, арбат, Арбат. <laughs>